Thank you. Welcome back with me kembali di channel Liking Kali ini gue akan tutorial caranya kalian apa gunain aplikasi Quick Edit ini Terus kalian pertama kamu install Among as yang biasa aja Terus juga install aplikasi file manager Harus sini Oke okay, guys, terus kalian klik file manager dulu. File ya, manager. Terus klik aduh. Terus klik penyimpanan. Terus klik Android, klik data. Terus yang paling penting di sini kita cari kom com.inner/space mafia terus klik terus klik files terus klik play drive terus klik lainnya klik quick edit izinkan terus kalian bisa ganti nama di sini misalnya gue sini ganti RHM aja RHM karena aku ya udah sing in kalian udah sing in ya terserah terus di sini kita klik yang ini bukan yang ini guys tapi yang ini yang 97 yang RHM itu kalian klik 114 terus pergi ke yang 17 ini kalian ganti 18 terus yang ini biarin sebelum terus yang ini kalau kalian kalau milik kalian kosong klik 11 untuk pack klik terus kalian sini shift selesai klik selesai terus keluar terus kalian sini apa close aplikasi Among Us-nya close aplikasi Among Us dulu terus kalau kalian tuh masuk aplikasinya tunggu aja terus kalian klik akun nah oh. dan kalian bisa ganti warna kulit di sini dikucap nah udah div kita aja langsung aja kita bermain game Among Us dulu ya main di map atau yang namanya Cyrus Cyro guys tapi itu bukan Cyrus Cyro asli you always like zero zero How the fuck you from? Wah, gak tau maksudnya. Sini kalian, pelit aja. Tinggal tunggu aja. saya resah ini lama amat ya guys. Kita keluar aja. Ini banyak yang Korea main guys nih. Banyak Korea yang main. Kita buat host aja. ah kita buat rumah aja guys karena nama kita RHM pasti terkenal di sini guys wah betul guys kita pakai kuota aja guys soalnya wifi ku itu sering error apa game ini yang error betul ya game wifi ku yang error udah kan guys caranya guys bye bye guys gue mabar dulu ya